JD treba 3 sata da dostavi 189 novina na svojoj ruti. Koja je stopa po satu po kojoj ona dostavlja novine? Ova prva rečenica nam govori da ona dostavlja, odnosno da joj treba 3 sata da dostavi 189 novina. imate 3 sata za svakih 189 novina. To je ono što nam je rečeno u prvoj rečenici, ali mi želimo da saznamo stopu po satu, ili tačnije koliko novina po satu, tako da mi možemo prosto da preokrenemo ovaj odnos ovde, kada bismo ga samo preokrenuli, imali bismo 189 novina na svaka 3 sata. Na svaka 3 sata. što je zapravo ista informacija, samo menjamo mesta gde je brojilac i gde je imenilac. Sada želimo to da zapišemo u što prostijoj formi. Hajde da vidimo da li je ovaj gornji broj deljiv sa 3. 1 plus 8 je 9, plus 9 je 18 i to je deljivo sa 3. Onda hajde da podelimo ovaj brojilac i ovaj imenilac sa 3 kako bismo pojednostavili stvari. Ako podelite 189 sa 3, hajde da to uradimo sa strane, ovde. 3 ide u 189, 3 u 18 ide 6 puta, 6 puta 3 je 18, oduzmite, spustite 9, 18 minus 18 je ništa, 3 ide u 9 tačno 3 puta, 3 puta 3 je 9, bez ostatka, ako podelimo 189 sa 3, dobit ćemo 63, i ako podelite 3 sa 3, 3 sa 3, dobit ćete 1. Morate da podelite i brojilac i menilac istim brojem. Sada imamo 63 novine na svakih sat vremena. Odnosno, možemo to da zapišemo kao 63 kroz jedne novine na sat. Novine na sat. Takođe, možemo da ostavimo zapisano kao 63, jer 63 kroz 1 je isto što i 63 novine po satu.